Ha ha ha ha! Только <laughs> Данталь. Walking up. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha <laughs> Military salute laughter. Very good. Very good. Yeah.